Liebe arabisch Interessierte, Assalamu alaikum. In kurzer Zeit werde ich euch Arabisch beibringen, Ägyptisch-Arabisch beibringen. In kurzer Zeit werden wir in der Lage sein, Arabisch zu schreiben und zu lesen. Das ägyptisch-arabische Alphabet umfasst 28 Buchstaben, und zwar zwei Buchstaben mehr als im Deutschen. Wir haben auf Arabisch nur verbundene Schrift, nur Schnurli Schrift. Jetzt, wie verbinden wir die arabischen Buchstaben? Der Buchstabe B zum Beispiel, der sieht so aus, alleinstehend, der gleicht B auf Deutsch. Dieser Buchstabe, wie wir sehen, das ist eher waagerecht. Und wenn wir verbinden, da brauchen wir nur die rechte Hälfte die rechte Hälfte. Am Anfang des Wortes sieht der B so aus. Und dann lassen wir den Buchstaben offen. Dafür nehmen wir nur diese Hälfte, die erste Hälfte. Ein Beispiel wie Behib. Behib schreibe ich B. Am Anfang H kommt in der Mitte. Sieht so aus. B am Schluss kommt so. Da haben wir zum Beispiel am Anfang des Wortes und am Schluss des Wortes. In der Mitte wird der Buchstabe zuerst ein, ein Strichli vorher und die Hälfte des Buchstaben. Und dann lassen wir den Buchstaben offen, damit wir verbinden werden. Und am Schluss des Wortes, da brauchen wir nur einen Verbindungsstrich vorher. Und der Buchstabe kommt ganz geschlossen. In der Mitte so ein Beispiel wie Hebr. H am Anfang des Wortes, B in der Mitte und Re am Schluss. Ein Beispiel für den Buchstaben G. Wie wir sehen, G sieht eher senkrecht aus. Und wenn wir verbinden, da brauchen wir nur die obere Hälfte. So, darum haben wir nur das da am Anfang. Da haben wir den Buchstaben nicht geschlossen, offen gelassen. In der Mitte so und dann so und dann lassen wir den Buchstaben offen am Schluss zuerst die Strich, Verbindungsstrich und der Buchstabe wird geschlossen. Ein Beispiel am Anfang wie Gamil. G am Anfang, da haben wir M, da haben wir Y, da haben wir L. Gamil heißt schön. Ein Beispiel in der Mitte wie Hagar. H am Anfang, G in der Mitte und dann R. Hagar heißt Stein. Und ein Beispiel für am Schluss wie Hag. H, A und dann G am Schluss. Und Hag heißt Pilger. Sag mir mal, Joya, warum willst du Arabisch lernen? Ich werde gerne Arabisch lernen, weil Arabisch eine Weltsprache ist finden, weil Arabisch in vielen Alltagssituationen auch in der Schweiz vorkommt und weil wir das auch überall auf der Welt brauchen können, auch in der Wirtschaft vor allem, was uns in der Schweiz interessiert. Mhm. Und warum ausgerechnet Ägyptisch-Arabisch? Ägyptisch-Arabisch, weil es der weit verbreiteste Dialekt ist. Es wird fast, oder ich hoffe zumindest, das wird überall verstanden. Und auch viele Kulturschaffende arbeiten mit Ägyptisch-Arabisch, also für Filme, für Theater, für Literatur, ist alles in Ägyptisch-Arabisch verfasst und so hat man eigentlich die breiteste Palette abgedeckt. Joya, عرفي نفسك بالعربي. Das heißt, stell dich vor bitte auf Arabisch. أنا اسمي جويا. Mhm. أنا اسمي Ähm, ich heiße Joya. super. كنت عايز اقول لك Also يعني mein Name Mhm. ist Joya. Mhm. أنا سويسرية. in Schwarzenien. Jawohl. Eine Basalem. Batalem. Batalem. Harabi. Arabi. Arabi. Mhm. Ich lerne Arabisch. Mhm. Und eine Bedris. Mhm. Almeni. Mhm. Fi Gamsa. Gamma. Gamma. Gamma. <laughs> Und was heißt das? ich studiere Germanistik an der Uni. Super, perfekt. وأنا اسمي حسيني أنا مصري أنا بدرس عربي أظن أنا اسمي حسيني إيش عيسى حسيني أنا مصري إيش بن إجبتر أنا بدرس عربي إيش ليرة عربيش So, jetzt lernen wir neun Buchstaben. Der erste Buchstabe wäre B, gleicht auf Deutsch B. Am Anfang des Wortes sieht B so aus, in der Mitte so und am Schluss so. Der zweite Buchstabe wäre Sch, SCH. Am Anfang des Wortes sieht er so aus, in der Mitte und am Schluss. Der nächste Buchstabe wäre F. Am Anfang sieht der F so aus, in der Mitte so und am Schluss den ganzen Buchstaben. Der nächste wäre K. Am Anfang sieht K so aus, in der Mitte so und am Schluss den ganzen Buchstaben wird geschrieben. Danach haben wir L. Am Anfang sieht L so aus, in der Mitte so und am Schluss so. Der nächste Buchstabe wäre M. Am Anfang sieht M so aus, in der Mitte so, am Schluss so. Danach haben wir N. Am Anfang so, in der Mitte so, am Schluss so. Danach haben wir H. Am Anfang so, in der Mitte so und am Schluss so. Und Y. Am Anfang mit zwei Punkten unten so, in der Mitte so und am Schluss so. Dann machen wir eine ganz kleine Konversation. Anna ismi Husseini. Ich heiße Husseini. Winti? أنا مصري وإنتي؟ أنا سويسرية أنا بدرس عربي إيش؟ unterrichte عربيش وإنتي؟ أنا بتعلم عربي أنا بحب مصر وإنتي؟ أنا بحب مصر إيه سويسرا وين <laughs> Oui, <laughs> Swissra. Oui, Swissra. Super. Ich liebe Ägypten und die Schweiz. Super, perfekt. Meine liebe arabisch Interessierte, das war unsere heutige Lektion. Es hat mich gefreut, euch das beizubringen und ich freue mich auch, euch weiter Arabisch beizubringen. Bleiben Sie dran.